Samuel Zuma. Introduction. Salam, yeah, my gang on the block. Tripping in the ocean, you know what I'm Hello, you know what I'm saying? Yo, yo, yo, გაჭერდი რასაგზელებ რაშები ღილად გინდა ყოფნა შეხარდენზი ჩვენ ვარ დათვები ვინიც ის რა წონა ვარ და შერაცალი თვაწები დალოგის რო გაგიშლი შენ უცებ უცებ ჩაწები yo yo yo yo yo მაცუია უშნო fuck it i do not be cool with you know who i be cool with i'm dripping like some fluid i'm booty can't me not do it yo yo yo yo yo მაცუია უშნო fuck it